muttaqiina walaa cudwaana ilaa cala daalimiin ama bacd waxaan aad u taageersanahay shirka jaaliyadda soomaaliyada u k ee maanta halkan isugu timid iyo bayaanka ay ka soo saartay waxaan sidoo kale taageersanahay shirka maanta ka dhacay xamar oo looga soo horjeedo waxaan hore u taageersanaa hor istaagga ay hor istaageen iyo dulqaadka iyo dhabar adeega ay muujeen labada maamul puntland iyo jubbaland Eh, waxaa halkaan jooga jaaliyad badan oo reer galmudug ah waxaan halkaan ugu tabinayaa reer galmudugna inay raalli ka ahayn madaxweynaheenna oo reer galmudug qoorqoor eh, waxaan aad u rajaynayaa asagoo og duruufta dalka iyo dalka inuu yahay inuu insha allahu tacaala uu maqli doono dadkiisa hadalkooda uu asagana mataqaanaa asagaa ka mid ah dheriga uu karkarinaayo farmaajo saddexda lugood oo ku taagan yahay waa qoorqoor iyo guudlaaw iyo rooble haddii ayaga aynan ahaynna ilaa jawaari laga soo bilaabo oo lagu keeno jenaraal tuurire habeen hore dadkeenna ma gumaadi lahayn marka waxaan rajaynayaa in ayaguna ay hoostiisa ka bixi doonaan saacadaha soo socdo insha allahu tacala saasaan rajaynayaa lama ogola dalkan afar sano aan nugu badneed oo nugu dhib ahayd afar sano wixii dhacay beriiraan ognahay cabdiraxmaan cabdishakuuraan ognahay waxaan ognahay baydhabo iyo ciidamo etoobiyaan in loo adeegsaday waxaan ognahay galmudug wixii ka dhacay iyo jowhar waxaan ognahay waxaan ognahay waxaan ognahay marka kafaaka yaa farmaajo intaad mataqaanaa dad wax yeellay karta waa yeellaysay inaad wax sii yeellayso dhiig sii cabto hey haata waa kaa dhammaatay dhiiggan waa beri dadkaanna waxay kugu dhiibeen ay gacnaha kaa qabteen ayagoo dalkan u soo jihaaday oo u soo dagaalamay oo dowladnimadii u dulqaatay oo dowladnimadii oo dhan ilaaliyey dadka reer muqdisho iyo agaarkeeda ilaaliya dowladnimada soomaaliya nin kastaba aaggiisa xirtay wax magac soomaali u dhintay oo magac diin u dhintay oo magac wadaneed u dhintay waxaa laga hayaa dadka deggan deegaanka xamar iyo agaarkiisa suurtagal ma aha marka xaqooda in lagu tunto oo la baabi'iyo waana yaqaanaan sida wax laysaga difaaco laysaga celiyo waxaan ka xunnahay bahdelkii calanka soomaaliya iyo ciidda soomaaliya iyo dadka soomaaliya aad ugu geysatay kinshaasa oo aad ku tagtay halkaas madaxweynihii kaa dambeeye maanta sida roog loogu guglay oo madaxweyne kale oo soo dhaweeya barotokol loo sameeyey adna gabar lagu soo diray nama qabato noomana cuntanto marka dalkeennana ha ku ciyaarin mustaqbalkeennana ha ku ciyaarin iyo carruurteenna farmaajo wakhtigaagi waa dhammaaday wada hadal ku soo noqo hataa issharraxi dambe waxaan qabaa inay kaaga dhammaato adigaa iska ciidaysay marka wadahadalka ku soo noqo soomaaliya soomaali baa leh adoo socotaa timid walaalo adoo socota iska bax dalkeenna dagaal ha gelin dadkaan dagaal ma rabaan shir kale waxay ku jirtaa difaac kaaraanha iyo mariina waxaa looga jiraa habeenahan difaac wax aad nagu dilayso waa ilmaheenna oo mataqaanaa ku soo waxaynayso saadaq afar sano aduu kula shaqaynaya waa ku darsana markaa tihi dadka sii dhammee waa u cuntami weyse nin walbana inay u cuntami weysaan rabaa marka waxaan halkaan baaq uga jeedinayaa jenaraal tuur yare oo ciidamada haysto taliyaha ciidanka ah oo maanta uuna gumaadaaya ninkii shalayna gumaaday oo taliya ku-xigeenkiisa ah oo lugta ciidamada lugta haysto waxaan rabnaa inaysan noo noqonin waxaan rabnaa inaysan noo noqonin oo hadalka dadkaaga aa maqasho waddankan weli muuna gaarin axsaabta xisbiyada oo doorasho in lagu qaato qof la aamino toos ma gaarin weli waxaan ku jirnaa inaan is-aaminidi dhisno oon soo kabno aan wax ku qaybsanaynaa nin kasta meesha uu ku fadhiyo wuxuu u joogaa reerkiisa keligiis ma joogo farmaajana uma joogo ninkii biil qaato biilka waajib waaye ninna ammaan kuma sheegi karo aniga nin fiicana ahay maxaa dhacay reerkaygaan marasho iyo masruuf siiyaa waa waajib lagu lahaa waaye askariga ciidankaa looguma abaal sheega karo waxaan siiyaa biil biilka asaa iskale wuxuu bixiya naftiisa iyo waktigiisa iyo wuxuu mataqaanaa u huray oo carruurtiisa ka tegay inuu dhintou diyaar u yahay dalkii marka xaquu ku leeyahay lacagtaanna waxaa bixiya dowladashaa bixiya farmaajo jeebkiisa kama bixiya asagoo socdoo keligiis yimid marka waxaan ciidamada u sheegayaa oo uga jira beeshaan hawiye inay mataqaanaa u hoggaansamin amar xun inayn u hoggaansamin dadkoodana lagu laynin oo ilaaliyaan sharciga iyo dastuurka dastuurka soomaaliya wuxuu qorayaa afartii sanaba mar in doorasho dhacdo nin marka asaga wixiisa ku darsan kara ma laha aniga shaqada aan joogo oo aan ka shaqeeya maanta waxaa igeeyey qolo waxaan maray eh, c v waa lay shaqaalaysiiyey shaqadii sana haddii laysiiyo kontraad haddii ay dhammaato anaa ku darsada ma dhihi karo waa in ayaga iigu daraan waay dadkaa loo soo noqonaa marka dadkaa kugu daraya shaqadan waxaa bixiya dadka soomaalida odayaashii dhaqanka iyo qabiilkaa soo xuleen baarlamaanka markay rabaan marka odayaashii dhaqanka iyo deegaanka inay u noqdaan waa in ayaga isugu daraan ma aha marka mursal waddanka fidna u ka taliyey gabdhahan hadlaaya iyo waxaasoo dhan wax macnaa ay leeyihin ma laha mursal iyo farmaaja ka mas-uula waxaa dhacay dhiigga daatay siddeedda februari wixii ka dambeeyeen ayagaa ka mas-uula waana loo soo xisaabinaa fi dunya walaakhira sha allahu tacaala aadaa u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayr asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu